Всем привет, дорогие друзья! С вами Зефит, и сегодня будет тест-драйв Mercedes E420. Ну, классный, очень красивый. И, собственно, мы... новенький, кожаный, обделан деревом, руль самый обычный мерседесовский мультируль. Панель, если честно, так себе. А, магнитола тоже. Самый обычный бардачок. А, колоночки там на дверях, ну, это нормально. И самое прикольное, это, конечно, панорамная крыша. Очень классно. Вот. В общем-то, давайте-ка прокатимся. Ну, то есть Мэрсик, он валит. Я сразу говорю, он валит. Я уже немножко покатался, и он реально валит. То есть выезжаем сейчас напрямую для замера э, скорости, значит, до 100. Опять же, буду мерить сейчас очень примерно, э, потому что мерить я буду сейчас э, с телефона. Ну что, готов? Крутим оборотами. Раз, два, три. Максималку. Зачем? Ну, зазоры пропали. Может быть, кстати. 225. Сокола. Встречка, пожалуйста. Нет. Двести пятьдесят, двести пятьдесят, много. Двести пятьдесят три где-то. Ну, нормально. Что касается самого мода, э, мод сделан качественно на скорость, а насчет салончика есть зазоры. Ну, я думаю, что вы сами эти зазоры все видели. Э, и, в общем-то, ну, вот так. Ну, как бы они не очень такие бросают в глаза, э, но тоже не очень приятно. Вот. А в плане скорости заточен очень круто, то есть смотрите, вот сейчас просто будет ускорение. Ну, то есть, просто миллион, это чуть-чуть, это чуть-чуть. Я даю так вот Сразу не входит. То есть уже на четвертой мы уже валим где-то 160. Где-то вот так. Управляется очень-очень круто, даже лучше, чем в BMW. Ну, на оффроуде я даже пробовать не буду, здесь все понятно, Мала так себе. То есть 219 км в час и тормозной путь почти 200 метров. выглядит он шикарно. В общем, всем, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. В общем, всем вам огромной удачи и пока.